Ekonomia międzynarodowa jest jednym z ważniejszych terminów ekonomicznych, a jednocześnie nazwą z jednego z przedmiotów uczonych na Wydziale Ekonomicznym. E, Ekonomia międzynarodowa zajmuje się problematyką współpracy międzynarodowej, to znaczy relacjami między państwami, a także regionami czy firmami w ujęciu międzynarodowym. To znaczy zajmuje się problematyką handlu, dobrami, handlu usługami, przepływami czynników produkcji, a także w swoim jakby poszerzeniu polityką handlową, mm, nową geografią ekonomiczną, E, a także czynnikami determinującymi kursy walutowe, zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Jest to tyle ciekawe, że ma wpływ zarówno na funkcjonowanie firm, ale także całych e, państw. E, w ostatecznym jakby rozrachunku dotyczy również relacji państwa, czyli na poziomie makro z innymi państwami, w takich kwestiach jak równowaga wewnętrzna, równowaga zewnętrzna gospodarki, a więc także stan bilansu płatniczego co można powiedzieć więcej o ekonomii międzynarodowej? Schodząc z poziomu jakby makro, coraz częściej schodzimy na poziom mikro, to znaczy zajmujemy się problematyką firmy, to znaczy firmy w ujęciu handlu wewnątrzgałęziowego, a obecnie w tak zwanej nowej, nowej teorii handlu schodzimy na poziom e, czynników, które determinują, że dana firma staje się eksporterem bądź tym eksporterem nie jest. Ma to o tyle duże istotne znaczenie, ponieważ wpływa na konkurencyjność gospodarki kraju bądź regionu.